वो कटिंग करनी है फेशियल के साथ फेशियल भी करना है कटिंग भी करनी है हां जी आ जाओ बैठो बैठो बैठो ये क्या कर रहे हो ये क्या कर हाँ इतनी बड़ी कैसी तुम्हारे बाल काटेगा इतने बड़े बड़े बाल काटेगा या नाक हमारे बाल काटेगा अच्छा ये पकड़ो इसमें पानी रखूंगी ये तुम्हारा पानी रखूंगा और क्या करूँ पानी डालो ये शराब तो नहीं है पानी है यार तुम्हारा बाल काटेगा अच्छा जल्दी डालो शराब शराबा जल्दी करो यार बस करो बस करो क्यों पानी वेस्ट कर रहे यार किबिके में वैसे ही पानी बहुत ज्यादा है तुम्हें किसने कहा है हम तो पानी के एक एक में पड़ा है ना हम तो पानी के एक बूंद के तो रह जाते हैं भाई ये किस लिए है ये तुम पकड़ो हम तुम्हारे बाल नहीं काटेगा कैसे खेलेगा हम ऐसे क्रिकेट खेलते हैं एक एक पानी की बूंद के हम तरसते हैं और तुम दया करते हो ये लो मैं उस तरफ हो रहा हूँ पीछे से करूँगा आगे से करूँगा शेर आगे करो शाबाश है अच्छा हाँ ये ठीक ये नहीं रही है नहीं आ रही तो इधर डालो अच्छा ये भी उन खैर करो पानी गिरा देना लेकिन बूंद तो तुम्हारा सर कालेगा के लिए